我们来挑战一下，男朋友觉得女生穿多短的裙子出门是底线。不行，你这一弯连屁股都露出来了。这套就放在家里当睡衣穿吧。你走这点看。不行不行，女孩子的裙子应该比膝盖要长。我就就在膝盖。哪里就在膝盖？离膝盖还有这么长？放掉。现在这些设计师设计的衣服，各个偷工减料。看自己这件衣服，跟个抹布一样，桌布一样。 不行，咋还不行？这不要膝盖吗？我说了得过膝盖，八位都忍不住想挡住你的膝盖了。不行了，吧？膝盖下方已经到脚踝了。不错，不错，不错是吧？你看这回八位人都都不挡 <laughs> Surprise，路费。这怎么样？不错啊，你们俩看后背。没问题了，没问题。嗯，Surprise，腰部镂空。 <laughs> 你自己别尴尬。 嗯，这样多好看！你们男生是不是都喜欢女生穿成这样子？对啊，那是因为你不知道，其实穿成这样子的女生脱掉之后的。